Так, друзья, всем привет. Э, у нас пополнение, нові жевжики. Сейчас я вам їх покажу. Також розкажу по барашки, по машки, по обізянки, по київлянки, по всім розкажу. Ну, тюлені давайте потім, потім покажу. Це їхнє саме любиме. Зараз ми їм пороздаємо, щоб вони не так шуміли. машульки. Вона їх як семечки, тим-тим навіть і не чувствує. І Лінда. Не шуміть. Друзі, які в нас новості? Давайте з самого головного. Зараз я Лінді опілки поправлю, бо... А так. Я опілочки підстеляю, вони тоді пісять какають, вони впитують, ну, більше так сухо, більше комфортно, більше добре. Значить, якщо ви замітили, цих вже немає. Тут у нас три свинки сиділо, їх вже немає. Що я хочу? Цю клітку підремонтувати, там вон маленьку ямку вигризли вони. Підремонтувати, підмазати і перегнати своїх, е, оцих, що я вставляв на свиноматку, сюди. А сюди перегнати е, машку. Машка в нас покрита, а лінду на машкине місто. Ну, тобто, отак зробити. Ну, це зараз я вам покажу. Поповнення у нас нові жевжики. Прошу любити і жалувати. Обіжанка не підвела, як кажуть. Ти туди зайди. На іменно після 12 часов. Після 12 на Пасху. Іменно, що називається пасхальні поросята. От після 12 ночі вона почала, ну так трошки ходориться, і ми до пів четвертого, да? До пів четвертого, да, поки е, була Паска, І ми оце все. Ну, пів четвертого ми пішли спати, їх було 11 штук. Я кажу, якщо випаде один, ну нічого страшного, долізе до всіх. І ми пішли спати. Ну, оставили, як є, все нормально, все хорошо, вона не буйненька, спокійна, нормальна свиноматка була ну, на время опороса. Утром прийшли 12, ну одного, один попав не в те місто, не в те время, і вона його придавила. Зараз я їх відпущу, щоб вона не кричала. Двері закрию, щоб сквозняка не було. Я і так тут зараз відкриваю тільки одне вікно. Так у мене всі три були відкриті, а зараз відкриваю тільки одне. Ну, вистачає. Я щоб порося там не так сильно сквозило. Зараз їх будемо випускати. Вона якраз повернулася до них. Тихо. Вона, бачите, трошки буйненька це після пороса, в неї таке є. Ну, вроді би поросятам вже, виходить, пішли другі сутки. Другі сутки нормально. ну. Ото в перву після опороса, видать, 12-й вийшов, все нормально, бо він придавлений, був сухий, нормальне порося. Тобто Він, видать, з усіма ж місті терся. І ну, буває таке. Коротше, зараз в налічі 11 штук. 11 жевжиків, бігають, мотаються. Вона покрита у нас е, дюрком. І отакі у нас канторята. Оце їм тільки, ну, другі сутки пішли, маленькі, ще, ну такі бідовенькі. Я їх чого е, е заходжу управлятися, і я одразу ставлю перегородку временно, їх туди закриваю. Поки я управився, вона вже поїла, зараз Насипав небагато, ну поїла. І вони були закриті. Ну, а це е, відкриваю і все, вже не буду. Може, аж вечором буду управлятися, ще закрию. Бо вчора вони цілий день більш-менш там сиділи, а утром я зайшов то в неї біля вим'я. Я їх опять туди, щоб вони не забували, що там тепло, а тут холодно. І вони так зберігаються. От зараз, от, допустимо, зайди сюди вік. От зараз ми їх відкрили, а вони все одно там кучкуються під лампою. І оце саме-саме головне, що нам треба, щоб вони там кучкувалися, щоб вона їх не подавила. От вони там в кучки збиваються і все, а не під нею крутяться чи сплять. І вони там будуть в теплі сплять. Ну і так, дасть Бог, зберігається поросята. Ось вона лягає, а вони під лампою всі. І вже ну, 100% вона нікого не придаве. Ну я вже дивлюся, що якщо вже Пішли другі сутки, всі 11 так е, після першої ночі більш-менш живі. Тобто, слава Богу, я думаю, все буде добре. Зараз вони полізуть до цицьок, вона поверне цитці свої і буде їх кормити. Ну такі другі сутки, а вже я ловив, вже кого і не впіймаєш. Такі швидкі, швидкі, швидкі бігають. Ну, коротше, отак у нас, отаке у нас поповнення. О, диви, вже побіг, побіг, побіг до мамки. Давай, качай молоко. ну, що ти балакаєш? Ні, ні. Головне подальше одійти, а ми потім. Так друзі, після е, отого останнього відео, що ми знімали, помните я про барашку, що машку ми покрили, все добре, а барашка в нас е, ну, проблемна була. Я сказав в останньому відео, ми знімали, я кажу якщо таке буде продовжатися, я її уберу на м'ясо і все, під паску уберу та й все. І ми на другий день заходимо сюди в сарай. Віка до барашки, а вона як вкопана, стала і стоїть. Отак ми зайшли, Віка руку на неї, і вона спокійно отак опустила вуха, ну, стала, знаєте, свиноматка загуляла. І ми в той же день, це на другий день після ролика. Поїхав по дозу, взяв дозу. Ну, доза була тільки дюрок. Це в нас барашка покрита дюрком, машка покрита е, ярширом. І ми її дюрком покрили. І теж вона нормально стояла, нормально прийняла, все хорошо. Та вже скоро буде її провіряти, будемо, чи не загуляє вже і 20 днів. Коротше, отак. Так у нас Ну, що я сказав? Оце як вона лягає, а вони вокруг. Саме-саме хуже оце дивиться, щоб вона ж нікого не придавила, не де нічого. Тікає туди, малий, що ти там стоїш? Ну, бачу, там кучкуються, да, воно більш-менш, а то вони вона, вони бачать, вона їх не кормить. І туди збивайте. Не йди сюди. Джебжик, джебжики, туди давайте всі ховайтесь. Ну, обізянка в нас витягує порося, десяток для неї це так на легке. Хто повне, ми обізянки підкидишів кидали і, і витягує вона хорошо поросят. Ну, вона агресивна, як уже в неї є поросята, звісно, вона агресивна. Так і, е, Тільки зайшов, насипав їй корма і все. Так, да, вона ляже, але ну, вони все одно якось там, бач, кучкуються. От зараз і о, бачиш, на малого, видать, наступила на ножку. Да. Бачиш, він трошки один хромає чуть-чуть. Ну, я думаю, нічого страшного. О, і туди пошкандибав. Молодець, ото ж туди йди. О, а вона зараз ляже спокійно. І все буде. Лягає, бізянка, лягай. І позови їх їсти, так. Да. Ти балакаєш, стісняється. Стісняється, ну так, да, воно все одно. Також е, наші ландрасики, ось такі вже попідростали. Наша нюра ми ждемо теж опороса. Та вже скоро, вже скоро недовго осталось. Опорос у нас виходить у тьоті Нюри, у Лінди і Київлянка. Це все воно там день-два різниці у них, вони всі в одне время покриті. Барашку я сказав, що покрита, все хорошо. Ну, барашку я переганяти не буду в вольну клітку, бо вона тоді починає на голову лізти. Ну, а Машка пройшло в неї 21 день. Провіряли, загула не було, все добре. Тобто Машка покрита. Лінда. Лінда у нас із здоровим із здоровим животиком. Да, Лінда? Давай, повертайся. А так, давай. Отак. Вона вже хоче кормити поросят, а їх ще немає. Через дві неділі. Ну так, через пару неділь теж лінди нюрки і київлянки. Дасть Бог, все буде хорошо і будуть поросята. Поросяток, друзі, зразу кажу, бо мені потім дзвонять, у вас скільки свиноматок, вашу немає поросят на продаж. Поросят на продажу нема. Чого? Бо в мене теж ж ми потихоньку ж вирізаємо тюленів. ТС. І поросят я хочу оставити собі з Лінди на откорм, з Нюрки і з Київлянки собі. А этот, ну, лишніх на продажу немає. Тобто ніяк. Тут теж у нас наші ландрасики. Тут три дівчатки, яку, ну, пару штук із них я хочу оставити на свиноматку. Ну, ось, допустимо, це хороша, і тут ще одна така. І один кабасик. Ну, коротше, теж пару штук остав на свиноматку. Да? Оце оця постійно лізе. Це таке така вредна. Вуха не так, як у Андраса. От. А так це повинні бути. Е, е. Ну, коротше, отак. Зараз я оцих ось перегоню оцю клітку їм уже скоро буде 7 місяців, ну, якщо зараз е, їм 6,5 місяців. От перегоню в цю клітку і вони там туди-сюди почнуть загулювати. Перві загули вже почнуть бути. І будемо їх теж покривати. Ну отак, друзі, тут це з київлянкиного виводка, теж потихоньку ростуть. И покажу вам сейчас пиратика. Пиратика и дегенератика. О, вони да, кучкуються там і все. Вона їх кормила, вона їх зараз кормити не буде. Якщо вона кормила... Ага, все, ідіть, гуляйте. Все, до свидання. Це в нас виходить ці четверо з тої ж партії, їх восім, було, це київлянкини. Ну а тут наш е, ну, десь тут наш піратик. А, він темний, ото він. Ось. Оце ось. В опілках зверху в тирці піратик. Ну, теж такі попідростали, нічого так ростуть. Їда в них постійно є, сундучки повні, у них все добре. Також наш дегенератик. Он він біля вікна стоїть, він він на ножках самий маленький. Теж живий, здоровий, рівнявся з усіма. Це їм теж буде через дві неділі 7 місяців. Їм ще 6,5 цим. Ну а так. В сараї Отлично. Єдине, що як маленькі поросята, то ми відкрили одне вікно. А так я вже почав відкривати, як тепло на дворі, всі три вікна, двері закриваю, воно оттуда підтягує, витягує. Отлично. Ага, вона ми тут ходимо і неспокійна, да? Треба виходить вже закривати. Та я ж вам кинув, що ви. Зараз я вам одного піймаю, покажу. Ось. Сут, сутки пора. Ну, пуповинка ще не є, ще пуповина вон, суха. Зараз відпаде, так? Да? Мені пішли другі сутки. Ну отакі. Хто це у нас? Коба, да? Кабанчик. А так. Такий чудний, да? Чудний ти. Пошли до мамки. Ага. вона їх зараз кормитиме. Так, що ми хочемо? Ну так так і є, як я й казав, що ми двох штук оцих за цієї партії оставляємо на 12 місяців, тобто якщо їм зараз 7 місяців буде. Ще 5 місяців їх покормимо, подивимося, які будуть вони у 12 місяців. І також у 12 місяців я хочу оставити на 12 місяців ландраси. І для себе сравнити пару ландрасів на 12 місяців і пару цих на 12 місяців і зважу, які будуть краще рости. Ці трьохпородний гібрид або ландрас е, кантор. Це лічно я для себе роблю, щоб розуміти в будущем, чим мені покривати, допустим, кантора. І хочу знати. Ну, поки по моїм наблюденням, вроді би, ці лучше стріляють. Трьохпородний гібрид дефок. Ну а там подивимося, е, як вандраси. Вандраси взагалі, по ідеї, вони вначалі такі тупенькі, а потім набирають хорошо. Ну і я для себе хочу це узнати, щоб розуміти, що воно і як буде. Зараз, друзі, виключимо світ, бо мені теж ми обіцяно це тривожимо, да? і спокійно, спокійстві вона сама ляже покорме, там, стане, поїсть, поп'є водички. Ну отак, а так, отак. Оце ми управилися і і все. І оце управились, вам показали і уш, уходимо. І оце до вечора. Не забувайте. Ось вони їдять їх. Будемо їм мішати. Друзі мої, не забувайте. Бачите, хвостик уве. Пошли, не будемо їм мішати. Виходимо. Все, всім пока і до свидання.